भाई क्या तेरा बाप नहीं नहीं रे तेरे बाप की और तेरा बाप मैं कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा कौन हीरो नहीं